Əliağa Kürçaylı, Şəhid Meşə O uzaq illərin xatirəsidir, ürəyi kövrəldən, gözü yaşardan. Bu, kürün kədərli hekayəsidir, yadıma düşdükcə yanıram inan. Sahildə zümrüdü bir meşə vardı, söyüdlü, çinarlı, ağcaqovaqlı. İl boyu bir yaşıl süfrə açardı, budağı yuvalı, qoynu qonaqlı. Meşəni insanlar salmamışdılar. Nə bir alın təri, nə əl qabarı. Anamız təbiət özü bir bahar əkmişdi sahilə bu ağacları. Kür oylaşmışdı uca bəndidə, qala bilməmişdi öz məcrasında. Mənim doğulduğum Muğan kəndi də bir ada olmuşdu su səhrasında. Elə bil başını itirmişdi kür, gözümdən qovmuşdu şirin yuxumu. Daşanda özü ilə gətirmişdi kür sahilə nə qədər ağac toxumu. Elə ki kür yatdı, həmin toxumlar cücərdi, boy atdı gündə bir çərək. Üstündən keçməmiş üç qış, üç bahar bir meşə oldu ki, gəl şəklini çək. Gəldi qucağına onun el, elat, süfrələr salındı kölgəliklərə. Daşanda kürümü söyən cəmaat ona sağ ol dedi meşəyə görə. Sonra gözə girib yer əkmək üçün torpaq lazım oldu kolxoz sədrinə. O gəlib meşəni qırdırdı bir gün. Toxundu çiçəyin, gülün xətrinə. Ağaclar yıxıldı qollu, budaqlı, yuvalar dağıldı çolpaları ilə. Çinarlı, söyüddü, ağca qovaqlı meşə yoxa çıxdı sıx qatarı ilə. Sədir bostan əkdi meşə yerində. Torpağın nə yaman hikkəsi varmış. Ağızsız, vicdansız tədbir görəndə torpaq da insandan qisas alarmış. Bircə şamama da bitirmədi yer. Çayır yorğan kimi örtdü torpağı. Sədri muradına yetirmədi yer. Qazancı nə oldu? Elin danlağı. Hər kəndə gedəndə dinləyirəm mən şəhid bir meşənin şikayətini. Özün bir şitil də əkməmsən sən, qoruya bilməzsən el sərvətini.